Thank you. Joko masjid satu lagu saya sudah habis panitia satu lagu lebih dari enam detik satu lagu lagi ya Oke, mari ya, maju untuk anda semuanya ya Lagu ini kita sekaligus menyudahi perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini Kalau ada syukur di ladang, boleh kita menumpang mandi Kalau ada uang yang panjang, insya Allah tahun depan kita jumpa lagi, betul nggak? Oke, akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh